Все ли? Всех упинуть и всех сразу забрать. вообще не жрали, да? Прикорка моя, как им нравится, а? Наверное, ну тащится. Где-то там что-то прыгнуло. А, вон она, круги. Вон такой неплохой что-то прыгнул. Во, все мелочь, что со, со съедят, блин. Ну-ка, рекордно может. здесь и Прямо нравится. Ну-ка тесто. На тесто. Да ну, домашние утки получается. Ну, ты голодный, чтобы ждать ничего лесу, наверное, жрать нечего, вот они живут. На. О, один попался. Пиздец, теперь отпутывай его нахуй. кушай, кушай, кушай. семья уток. Три такие большие, да? Ну, вон одна самая большая мать, наверное. Ну давай, мать, плыви дальше. Еще ждешь подконки. чего просит пожрать. маленький, голодный, что